vamos a salir o día 20 eh, en manifestación eh, polas, rúas, polas rúas de Vigo para demandar un cambio radical nas políticas que está emprendendo eh, o goberno eh, contra nós. En ese sentido, exiximos da Xunta Primeiro un plano eh, que poña en marcha un plano de desenvolvemento para a nosa comarca, co, como comentaba antes, con intervención pública para crear emprego eh, digno e emprego estable e de calidade. Aplicar a lei do sector naval, crear un plano galego para a industria da automoción tan importante na nosa comarca. E unha terceira que é un plan integral para a recuperación da ría de Vigo para desenvolver as súas potencialidades en pesca e marisqueo. E a derogación das reformas laborais tanto do PSOE como do PP, as do PP e do PSOE, a reforma da negociación colectiva, a reforma das pensións, a lei mordaza, como digo moitas veces, que nos queren calar e non deixar que salgamos, estemos na rúa protestando ante esta situación, unha reducción de xornada a 35 horas semanales, o aumento do salario mínimo interprofesional e a creación dun salario de inserción laboral para aquelas persoas que deixaron de percibir ningún tipo de prestación, así como reactivar a negociación colectiva para seguir pelexando cara a un marco galego de relacións laborais e, por último, o fin dos recortes e reforzo dos servizos públicos. Nos como Federación de Industria empezamos fai pouco antes do Bran, lóxicamente, pois unha campaña dicindo que se si defender o sector naval era defender a comarca, vamos a seguir lóxicamente con esa campaña e iso ten que rematar en algún tipo de acto, en algún tipo de mobilización donde realmente os traballadores, os compañeros e compañeras que traballan no sector, pero tamén a comarca en sí, eh, teñamos un referente donde eh, o sector naval volva, lóxicamente, a ser o que foi para a Ría de Vigo, un sector puxante que realmente tira pola economía, pois tamén o que decía Berto, se si isto se reduce solo ao sector servicios, automáticamente estamos abocados ao paro, lóxicamente, e a emigración. O único que moven as economías dos países son os sectores industriales que crean empleo e fixan población nos sitios. O demais, lóxicamente, é todo moi vulnerable. Por eso, eu eh, reivindico, lóxicamente, unha vez máis, que temos que facer unha aposta decidida primeiro polas administracións públicas, pero despois tamén con unha eh, voz clara na rúa, lóxicamente de todos e de todas, donde defendamos, como dicíamos, un sector estratégico para o país que realmente genera riqueza e, polo tanto, tamén postos de traballo. O, podem, o peor que nos pode pasar é que terminemos asumindo de que contra isto non hai nada que facer, que caiamos nunha postura conformista, porque entón sí que o a patronal e o capital ten a vía libre para impoñer absolutamente todo o que lle dé a gana. Entón, a correlación de forzas hoxe non nos é favorable, teremos que pelexar por cambiála, pero hai que pelexalo, hai que loitar, hai que estar na rúa, hai que facerlle ver aos grandes poderes económicos e políticos que non estamos de acordo con cas políticas que están a facer. É que vamos salir á rúa e vamos salir, salir e seguir protestando e ofrecendo alternativas cara a outro modelo económico que nos sexe realmente favorable como clase traballadora.